sambil sambil makan ini menikmati lagu ya Usahkan juga air mataku Kita berharu Seakan certo assim, porque passaram. dibagikan. dibagikan Watts. ¿No va? Ahorita por si